ол он беске келгенше қолға ұстаған қобызың ол он бестен асқан соң тіл алмаса доңсың кісіні көрген есікке жүгіре шық кешікпе қарсы алмасаң мейманды кесір болар несіпке үй сыртында асқар тау панасы егер жоқ болса бұл шіркіннің несі тау кетеген болса түйең жау тебен болса биең жау ұрысқақ болса ұлың жау керіскек болса келін жау жаман болса ұл балаң дөрекі түр құлмен тең жаман болса қыз балаң арқаға артқан тұзбен тең бай болмаған бай болса жайламаған сай қоймас би болмаған би болса айтылмаған сөз қоймас хан болмаған хан болса қайнамаған ел қоймас шағырмақ бұлт жай тастар ағытқан қойды жол бастар ақ желкенді жел бастар әділ төре ел бастар батыр жігіт жау бастар аға жігіт қол бастар шешен адам сөз бастар құсты жисаң бүркіт жи қыс тоныңды түлкі етер бір жақсымен дос болсаң азбас тозбас мүлк етер бір жаманмен дос болсаң күндердің күні болғанда бүкіл ғаламға күлкі етер айырдан туған жампоз бар жүгін нарға салғысыз арғымақтан туған будан бар күнінде көрінім жерді алғысыз жаманнан туған жақсы бар адам айтса нанғысыз жақсыдан туған жаман бар күндердің күні болғанда бір аяқ асқа алғысыз саясы жоқ бәйтерек саздауға біткен мен тең жақсы ағаңыз бар болса алдында сары белмен тең ағайының көп болса ұлық бір шеру мен тең ақылсызға сөз айтсаң алды бір тұйық мен тең ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер балмен тең Пайдасыз жоққа жалынсаң семіз бір жемқор малмен тең жетесі жаман жігіттер тоқсандағы шалмен тең жаманнан көрген қорлығың көкірекке біткен шермен тең бір қалаған соң көңілің қаңтарда қатқан мұзбен тең ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білерсің маңайдағы дұшпанды әл кеткенде білерсің